کاکە درێژی کە درێژ ئەوڕیزە درێژکەن بگەێنم بۆ پێشێ دەستان خۆش گارێستا لێشاوی سێم بەڕێوەیە دەستمان پێکرد بە پشتیوانی خوا بەڕێکەوتین یا الله